share the video. Allow me, please. Network, allow me. Share the video, share. To Tosa adiozi bikolo. Share around the video. If you are joining, you share the video. I can't see comment. Maybe only comment yet. ana m for comment o i have not seen any comment na in eh, a while okay uh, i can see kennedy i see you thank you for joining me maazị biko share the video ị na-abata ị na-atụsa dị ozi ị na-ede ihe ka m na-anabata gị ozigbo maka na ọ dị oke mkpa you understand If you are joining, you share. Share the video. Oliver, I can see you. Thank you for joining. Uh, John, I see you. nema see? Ngwa, share the video. Noni, I see you. Okay? You are here. Have you shared? Share go the video. Chigozie Norinne. E share go the video. obu bụrụ share ishabe the video share ya o oh, because ọ dị very very important ọ dị mma e good morning good afternoon good evening everybody na-atụfughị oge ọbụla a sị m na ọ ga-adịrị ụnụ niile na mma ụnụ ncha ga-adị ka echi maka n'ihi na echi ada agwụ agwụ yes ị na-anya ị ga-afụ na ọnwa ka a na-akpọ nwaada achalugo achalugo na-enwere adịgboroja chacha ada maazị Nnamdi kano a sị m na ụbọchị tata bụ ahịa afọ ka afọ fọtala ụnụ ihe akụ akụ ihe enwe enwe ogologo ndụ na alụ isi ike ya ka m na-ekwubi n'isi each and every one of you DJ New Biafrans ndị nke bịara na this page today na-ekiri m asị m ụnụ ka ọmaka meela ụnụ ncha niile o unu gbuo n'aka nne unu ga-egbute unu egbuo n'aka ekpe unu ga-egbute onye ọbụla fụrụ unu na-ebe anya mmiri agaghị akọ ya n'anya you understand already ha ebebego akwa ọredi ha etibego mkpu ha afụgo anyị na bọta ekpere anyị bụ dat na anya mmiri agaghị akọ ha n'anya they will continue to cry because anyị bụ ụmụ chukwu okike abịa ngwa dịka ị na-esonye ntata achọrọ m ka ishiara m vidiyo tụsalụ m ozi a because ọ dị very very important onye ọbụla ya na-ekwe nsu na-eri nri ọ ga-eji ogologo ngazi mgbere ọbụla riri enu mgbere ọbụla wara mpara rie enu ọjị ọbụrọzi nwa mgbere ọbụrọzi obere mgbere enilizad ọbụla nọkọta nnọọ makapụta wee kwụrụ ọtọ rie enu ọjị most of you ma ihe a na-akpọ ọjị n'oyibo iroko 3 ngwere ọbụla riri iroko 3 abụrụzi nwa ngwere we have seen 99 onwezi ihe 100 bụ anyị gaa anya so biko tụsalụ m ozi a maka na our land is under siege unu afụgo ka ozi aga ma ị ma ị bụrụ ipob memba a ga-eso so for the fact that na ị na-ekwu eziokwu a ga-esote sonyelu gị afọ one comment yesterday somebody say uh, that na mustapha of us the meaning of ipob point of correction ipo anyị mara na onye ọbụla bụ biafrans but if that name ipob before you mara the meaning of ipob before you bido n'ụwa ipob ọ maazị nnamdị kanụ register ya it is a registered name ị na-agba nịkanịka onye ọbụla bụ ipob onwe onye si na ịbụrụ ipob but mala ama na that name ipob nọdụ well registered esuri stamp so ọ bụrụ na ị na-ayi ala ka ịma ka isi ayi ala yes anyị nwa the meaning of ipob if you are not a member of that ipob maazị nnamdị kanụ ji aka wee regista ịma dat ị ga-anọdụgodo nwayọọ because you have no say that name ipob ọ dị registered so everybody bụ indigenous people of biafra fine good but that ipob emere eregistara ya e register get that into your empty head before you na-ezuzukwa ezuzu unu afugo ma ị bụ ipob member registered under mazị nnamdi kano ma ọ na ịbụrụ for the fact that na ị nọ na biafra land na-ekwu eziokwu na-akọla spade spade ha esote sonyere gị they will come after you because they don't want that truth to be told Onwe ihe m chọrọ eju unu today you are free to call me ọ bụrụ dat na iji my whatsapp number ịdụ free to call me to answer the question kedu ihe bụ dat na as in why is it that na all the whole people na-apụta na social media ma ndị nke na-ede ede ma ndị nke na-ekwu ekwu n'ọnụ na-apụta na social media bịa na condemn the evil of nigerian Government na a na-esote sonyere those pipo. kedu ihe bụ dat na nigerian Government one kedu ihe bụ dat na onye ọbụla pụtara bịa kọlụọ espede espede kwuo okwu kwuo eziokwu gbasara ihe na-eme na biafra land ọ bụrụ na onye ahụ nọ na biafra land the next thing bụ esend people to go and kill that person or to go and hurt that person nigerian government are fond of that. nọmba 2 kedu ihe melodat na onye ọbụla pụtara kwuo eziokwu gbasara simon ekpenta the next bụ atak ejeme onye ahụ atak why kedu ihe o ji wee dị like that why the other day on friday simon nọkọta kwatakai sitat at home kwatakai ya na ya na-eme sitat at home na ọ gbajugodo ọrịa na ya adịgo popular n'ụwa amalugo nọ ya bụzi spokesperson i wonder who made that idiot biafra spokesperson ọkwataka sitatom oke onye ọbụla na-agbagharị a na-ene a na-ene a na-agbagharị na eme ka afọ ihe ọ ga-eme bikos ịma na azi nwatakịrị fụ ọgụ egboro egbo ọsị ọgụ kpọrọ ihu semon pụta ti sitatom chee na ọdizi izi inye ọda pipu eme obe ọnya ka nwa amadi a na-akpọ nọ nso nkwa wepụta wee bikos ọ nọ na biafra land wepụtakwuo eziokwu wee si na there is nothing like sit at home that very day the next thing simon wee contact ịma na ngwa ụnụ na simon na-alụkọ with nigerian gọọmenti unu efilo dat na nwada ugo na-atụ asị but nke emego ụnụ n'anya the guy pụtara si ụnụ dat na onye atụpụkwara na simon ekpenta ọnụ dat na ọ bụ onye wayo tru tru simon bụ onye wayo he's 419 the whole world ma ya so the guy wee pụta wee kwuo eziokwu next thing semon tụtụrụ fonu wee kọntroluo his people na zoo gọọmenti ha wee jide radio station that guy wee shọtụọ ya down as i'm talking to you people now most of you ma na nọ nkwa his radio biafra as in his radio i mean ewee jide redio ya his radio na na na na owere wee ya down ọ bụrụ redio biafra ka shot shọtụrụ down biko forgive my ihe anụnwa slip of tongue ejide redio steshọn da boy da man wee shọtụọ ya da bikos of gịnị na ọ pụtara kwuo okwu si na na simon bụ onye wayo and again ọ bịara gwa ụmụ ụwa bịa gwa the whole world otu esi wee gbu ụmụ mmadụ n'imo steeti that 14 people nwụrụ anwụ that 14 people that faith eh, that eh, hope ụzọ dị mgba gbapụta wee sị dat nọọ ndị bandit ka ha bụ nọ ndị ipob gburu ha na nke a bụ nke ọzọ that pill that that story eh, hope ụzọdịmgba twistiri up as in bidoro n'isi twist ya ruo n'ọdụ that guy pụtara bịa gwa ụmụ ụwa ihe merenụ because onye nọ ebe ihe mere ube onye ga-aka kọwaa ihe merenụ the guy nọ na grand ọ nọ na biafra land wepụta gwa anyị ihe mere for that reason ejide redio station ya shot wire down not enough olu today esendie ndị ndị oshi na ndị ama all in the name of nigerian dss ha jee gbaa unu ama dị okirikiri na-achọ ka anwụrụ a ka egbuo the same way ha si wee jee gbaa unu maazị nnamdị kano okirikiri ka e buru maazị nnamdị kano gbuo that year a na-akwadas na maazị nnamdị kano jump bell ihe meru dis guy today bụ ihe mere maazị nnamdị kano that very day ụnọ na-afịa e wee jeje gbaa ụlọ ya okirikiri ka eme gịnị ka anwụ pụta anyị ga na-egburi ya egbu ọ na-egburi elu nara abụja God kind chineke wee mee ebere power of media power of media media media wee buru the boy wee manejie wee postuo na facebook datina na agbalube ya okirikiri si na ihe na-eme si na ihe na-eme midia wee karịa ya ozugbo for the idiots criminals na-asị eh, recharge card media warriors recharge card media warriors all of them nọkwa na-alahụ ụla the the the the criminals nọkwa na-eme another ten anyị nwa bụ ndị midia bidoro shia the whole thing na-eshia the post that guy post si na ndụ ya dịkwat risk o si na ihe na-eme dat na agbago ụlọ ya okirikiri na dss wit zoo gọọmenti ndị otu ha na ha abịago gba ụlọ okirikiri na life ya nọ na denja without the midia onweghị that guy o nwere ike by na asị na afụrụ ozu ya ebe nwana maọbụ na-eburu gị na abụja abụja na ndị mmụọ abụja onye ọbụla ekwela aka na-ekwezi okwu ruru abụja ọ bụrụ na ọnụ eruo gị n'okwu sọrị ga-abụ ya onem hapụchakwa gasị na maazị nnamdị kanna wọdụ m onye ọbụ that is o ji wee ruo abụja kwechiri wee nọrọ ebe ahụ na-agbagharị ha fim bikos o nwere sọnem maazị nnamdị kanụ nwere sọnem that is o ji wee ruo na abụja nọrọ da place na-agbagharị ndị zuo gọọmenti fim ha wee na-ekweta dat na ọ na-eme shiaran vidio ọ bụrụ na ọ bụ power of media nọ nso nkwa ala ma abuja by now ọ nwere ike asị unu datị na egwu onye da young man naijiria pre kpee ekpere n'ụwa ka enete ndụ ka naijiria hapụ ịbịa na your life because if nigeria hapụ to you sorry ga-abụ afa gị na naijiria ha da eziokwu the same thing simon ekpenta na-eme all the same because simon is working for nigeria government that is why o ji behave the same way otu ha si akpa agwa ịpụta gwa simon eziokwu the next thing ọ chụba gị ka o gbuo this guy a na-akpọ sampe master sampe master forget kwada sampe master pụtalukwuo eziokwu simon wee sote bido tretin bie the next thing bụ ka o gbuo that young guy simon is a killer onye ọbụla kwuru eziokwu pụta gwa esi a ah, simon chegharịa ihe ị na-eme na ọdịrọ mma ihe ị na-eme na ọdịrọ mma the next thing ọ count go an idiot ọ count ọ gas enemy the next thing ị ga-afụ bụ dat na ndị bandit bịa na dọọ gị kụọrọ gị aka anyị ga na-adrọp ru leta maazị chinasa nwaoru pụta today wee na-ekwusisi the people na-edejere ndị mmadụ bịa france leta ị na-anya n'ihe nji maka ewepụta today ị ga-afụ dat na ihe m de maazị Nnamdi kano did not threaten me and you onweghị onye o threat say you must join biafra you must join biafra restoration you must join biafra struggle no share am this video no Maazị Nnamdi Kanu did not threaten anybody. We joined Biafra restoration, Biafra struggle wholeheartedly with all our hearts. Nobody force us. Edetela ha anyị leta na ọ bụrụ na ị join agba ụlọ ọkụ ọ bụrụ na ijenghị iweta soshal amauntụ no ndị na-eme datin bụ infiltrators nta so i want to tell you guys today that na that e, ihe anụma e, maazị chinasa nworu kwuru today na redio biafra those guys na-ede leta na biafra land na-etretin people all boys simon ekpenta simon bụ onye dunyere those guys those guys are working for simon simon ebute arụsị ọnwụ azin simon bịa data arụsị arụsị ahụ ga-egbu simon all these guys na-egbusisi ụmụ mmadụ na biafra land simon ma anye they are all working for simon ekpenta shiara nvidia simon quote me anywhere eji m evidence they are all working for you all those guys na-agbawusi ndị mmadụ na-agba egbe ndị a na-apụta dee leta na ọ bụrụ na ị join nke a na iweta ha ego ka a na-ego mgbọ ọ bụrụ na ị naghị eweta ego fuel ego ha ji eje ohi na biafra land na a ga-amụ unu wọtụ 50 million ọkụ all simon ekpenta na-esend those guys those guys na-ede leta na-amapaba na geeti ndị mmadụ na biafra land si dat na ọ bụrụ dat na ịkọpreti na iweta soso bilion data na a ga-amụ unu gị ọkụ na a ga-ekidnapụ gị simon bụ onye na-edunye those people quote me na m ịtọka nwada chalugo kwurie forget about ihe asemanụ na nwanyị amụ today ọ pụta edo onwe na-edobe ahụ ebube agụ look simon is working with ebube agụ forget ihe ọ na-akọ simon is simon nwere shia na e- onye ọbụla ebube agụ gburu simon nwere his own shia there simon is working with ebube atụrụ and ebube egwu simon is there ihe ọ na-eme propaganda ka ịfụ simon ekpenta na-eme we must end ebube agụ bicos of that na ọnụ na ka ndị dos na ekwe simon ghọkọrọ ịma na simon bụ ọmụta ọgbakarịa ya bụ nnụnụ ọ naghị ebe ebe nyụọ ọgụ akpana bikos of na simon nụdati na ndị dos da against ebube atụrụ simon amalitego na campaign we must end ebube atụrụ we must end ebube atụrụ in our land simon i want to ask you people today kedu onye merụ simon na point na destin ọ na-eme kedu onye sendiri simon ihe ọ na-eme kedu ihe ọ pụtara ọ pụtara na simon enweghị ike ịpụta bold jee na alụlụ ndị naijirian gọọmenti ọrụ otu o si wee na-alụrụ ha ọrụ kedu ihe o ji wee na-akọmpliketi issues why is that guy pretending eche na ọ na-abụ onye enyere ego ọ pụta ọdụpod lụọ ọrụ akwụghị ụgwọ ya rụọ ọ bụrụ dadat na ekpo nsi today akwụọ gị ụgwọ edupod ọsọgodo igwe mmadụ tụrụ da place ịpụta ihe nwa igwe mmadụ je na-ekpo nsi na-ekpo because of gịnị akwụgo ụgwọ nsi na-ekpo kedu ihe naijirian gọọmenti ji wee gobi simon si ya simon skata ipob simon kill eh, biafrans bido tretin be pipo! simon pụta kama ọ ga-adị bold na-egwusisi ndị mmadụ ọ na-ada ọjị, na-ezo n'azụ ndị ipob ọ na-eme datin nnọọ ka o butere ipob afọ ọjọọ ka ọ na-eme datin nnọọ ka gịnị wee mee azin kedu the reason of simon ji wee pụta na-akwachanya ịvụ ya na ipob why can't simon be bold enough to work for nigerian government ọ na-ala ego kedu ihe merụrụ ọ na-abụ onye akwụchala ụgwọ ọ of ọrụ akwụghị ụgwọ simon ị na-ala ego ka ibichue maazị nnamdị ka ị na-ala ego ka ị ghasa ipob kedu ihe iji wee na-akwa china azụ ndị why are you now ashamed to do the job ị na-ala ego for kedu ihe melunu please ignore negative eh, comments don mind them ha mara that na ụgbọ agago ha ha they should know by now that na ụgbọ ghara ha for a very long time don reply them allow them to display their foolishness gịnị ka m na-agwa unu today ị na-anya ịfụ that na the same way impostor buhari is reacting each time agwali eziokwu ọ da same way ka autopilotas simon ekpenta infiltrators that same way ka ha si akpa agwa because e, anaghị awụ ezi ahụ onweghị ihe ime ịgwọchagodo e ala ịgaghị gaghị agwọ ntam no matter how they pretend simon autopilots infiltrators they are working with nigerian government tinye anya n'ala simon pụtara na kampen up and down we we must do this what the are is not good kedu ihe mere na simon apụta bịa condemn this uh, uh, gad ihe unu nwa amadi a uh, nọ nso nkwa kedu ihe mere na simon epos ya because of gịnị na that young man pụtara kwuo eziokwu dat na simon bụ onye wayo simon kwugide okwu kwugide okwu ruo na stage of that guy ọdọji ọdụ azụ because of gịnị ahụ ya na-asụ eziokwu ihe m chọrọ iji unu today bụ ee eh, mgbe maazị nnamdị kanụ malitere this biafra struggle of eh, biko kwuo eziokwu tell me the truth o nwere mgbe maazị nnamdị kanụ ji wee na-agagharị na-echuetin pipo na-ahụ ịpịpụ ụjọ n'ahụ ee eh? onwelu mgbe azin onwelu mgbe maazị nnamdị kanụ ji wee pụta na-eme by force that na ọ bụrụ na ị join hi biafra struggle that na ị e ga-egbu gị that na ị e ga-agba ụlọ gị ọkụ that na a ga-ekidnap gị onwe mgbe maazị nnamdị kanụ ji wee mee kedizi ihe matalụ dat na simon pụtalụ si ụnụ na ebu disipụl maazị nnamdị kanụ duzie bizi na biafra land ewezicha ego na soshal midia ọ na-epushu the money na biafra land wee na-egobi criminals all those boys na-ede letters naija amụpụasị n'ụlọ ndị mmadụ ndị anụmanụ na na-esu ụlọ ndị mmadụ ọkụ ụlọ ọma na simon na-ese ndị ha niile today ka m chọpụtara ya ụlọ ọma ihe simon kwuru today concerning that post nọ nso nkwa eh, eh, mere na eh, peji simon nọ nkọ na na-achị ọchị Ịmụ ihe ọ na-agwa nọ nso nkwa na nọ nso nkwa afụbeghị ya netin na onwebeghị ihe ọfụrụ na nọ nso nkwa nechara anya wee kpọọ ya afa for that that na spirit so ya wee bịa ụwa ga-eme nọ nso nkwa alụ ọ ihe simon nọ one corner na-aza kọlụ ya na ndị otu ya na-agosip gekwa ntị ka m gwa gị bifo ị na-ama jijiji for ipob ee eh? mara amadat na maazị nnamdị kanu hiweru dis strọgụl. onweghị mgbe o ji wee threaten anybody onweghị mgbe o ji wee mee that no by force that in every okay all these politicians na biafra land ụlọ na-afụ ka maazị nnamdị kanụ na-atụpụrụ ha ọnụ maazị nnamdị kanụ threaten any of them despite that na ha jụrụ ajụ that na ha achọghị biafra did you see maazị nnamdị kanụ look at them ọkwa maazị nnamdị kanụ bizi na-eme ihe ọ na-eme o nwere mgbe o ji wee sị dat nọ by fire by force dat na ọ bụrụ na ha ekweghị dat na ọ ga-egbu ha na ọ ga-amụ unu ha ọkụ o nwere mgbe o ji wee kwue the answer is no okay look at all these eh, fulanis ha bịa na our land na-eme ihe ji egosi dat na dat eh, na anyị da against ndị politicians dat na mgbe a gbara ụlọ oju igbo kwa ọkụ ọkwa emegide emegide megide ndị fulani na-achọ ka ata gị nọ ndị ipob jere gbuo ụlọ ojuo igbo kwa ọkụ ọkwa nụfụrụ ya maazị nnamdị Kano gbochakọla aka gbochakọla ọkpa o nweghị elete na ọbụna ị ga-apụta na biafra land si na na ndị ipob mere nke a maọbụ na anyị na-egwusisi ndị mmadụ is not true maazị nnamdị Kano na-ebidoro anya wee fụdat na sekuriti adịghị na awa land o wee mee gịnị o provide ala anyị esn most of you abụbe ip as in ụnụ ajọ anibe di struggle mgbe esn pụtara mgbe ahụ a na-egwusisi ụmụnne anyị dị tin na-ewute maazị nnamdị kano maazị nnamdị kano na-agbaghalị ihe dị na ya megide ihe wee provide ya sekuriti esn oge akpọpụtara esn so many people chee that na ihe eji kpọpụta esn bụ ka ha na ya n'ilo bịa jee chalenji we ndị polisi na ndị amị no mazi nnamdị kanụ pụta bịa mekie ya open that na esn na ha anaghị apụta n'ilo ibi chalenji polis and amị na ihe o ji kreti esn bụ maka fulani kila herdsmen ndị na-ezogharị n'ime ọfịa ndị na-egbusisi ụmụnne anyị onye buru ọgụ si ka o jee lụọ ọlụ bifo you know it ozie n'ubi azi n'ebe ọ na-alụ ọlụ maazị nnamdị kanụ wee provide ya esn wee sị ka ha na-echekwa awaland ka akwa awaland okirikiri ka a na-echekwa awaland o mgbe maazị nnamdị kanụ ji wee were esn na-ewu ejiwụọ onwere maazị nnamdị kanụ ji wee were esn na-threaten people if you do this esn will kill you if you do this they will shoot you no so why is simon coming out today all these groups now form out now na claim that they are fighting with ipob that they are ipob members kedu ihe ha ji wee pụta na-ewu eji wuo why is simon buying gun sending down to biafra land na-eke ụmụ agboro gun na biafra land ka e wee na-egwusisi ụmụnne anyị did you know the reason why maazi nnamdi kanu made that video that very day na his eh, last court hearing ụnọma the reason why o ji wee kwuo okwu ahụ the reason o ji wee kwuo okwu a bụ because of ihe simon na-agwọtọkọ na our land maazi nnamdi kanu si simon that they should stop killing our brothers because the people killing our brothers na biafra land most of them are not uh, as in fulani so most of them bụ ndị be simon ekpenta those people bụ ndị simon kpọpụtara simon na-egonye ha egbe ọ na-esite ndidi ha ego ọ na-akwụrụ ha ụgwọ ụlọ ọ na emerụ ha every damn thing and ndị anụ nwa na-edejere leta bụ ọ bụrụ na edetere gị leta ọ bụrụ na ị kọpreti agba ọrụ gbuo gị ihe a ga-agwa gị na da pallet bụ na ị ga na sponsor dia bullet simon na fos zi people ka azin ha join ya dibia azin ha join ya ya simon ji ji egbe na mma na ọnwụ na igwu na ọkụ na igwu mmadụ na ikidnap pipo na-etu etinu ndị na-amara ife na-eme ọpụta na-eme that they esn na ha bụ esn that you must support them with bullet money that you must support them with nke ọzọ nke ọzọ that you must support them with ego fuel ọ bụrụ na ị mere that we are going to burn down your house o nwere mgbe ihe a these people na-eme kedu ebe ha si wee mụta ya maazị chinasa nweru bụ uh, ndị uh, bụ kọmanda uh, ndị esn onwenugwu ụbọchị ịnụkọta na soshal midia pụta nụdat na maazị chinasa nworu pụta na-etretin pepụ olite maazị chinasa nworu na-eme bụ onwe ha na anybody among us pụta bido tretin ve pepụl kpaba agwa oshi nụrụ ihe o kwuru today dat na izu oshi adụghị ala na ipob onwe ha na any of them bidoro ịkpa agwa kurukere waka bido na-akpa agwa ochi the next maazi chinasa nweru ga-apụta ma ebu ọ pụta na pọblik o mee afọ onye ahụ anans o mechagha n'afọ onye ahụ anans ọ si na onye abụrọzikwa one of us ka o doo ewu na ọkụkọ anya bikos amaghị anya asị ndị ochi anya ada ezu oshi awa lida ada ezu oshi so kee ka onye anaghị ezu oshi ga-esi wee pụta na-eturu enizi ndị na-ezu oshi is not possible all this ma a na-eme na biafra landị. it is caused by simon ekpenta and his group criminal gangs believe it or continue running around gbakọba ya this guy epostu yesterday asị m onye nwa na-ebu ụzọ epostu e, anybody egbu na biafra land gịnị bụ afọ enwa na afọ enwa na asị na e, e, that na onye isi ndị ebube aga ụkpọrọ afọ ede veriday dat guy ọ dịkasị na-egbu ya yesterday he's working with simon that, that particular guy bụ onye otu simon gbakọnụ this kind of things ka unu malụ how many people go go down because of ọchịchị simon because of simon baby bush kedu ebe ọ nọ today baby kasị gịnị double lion ebe ka ọ nọ tata where are all those criminals simon eduna gachaa na ha niile all in the name of that he want to have his own boys but this is not how maazi nnamdi kano started pipo a na-akpọ esn they are not criminals all these boys today all these people taa n'ụwa simon duna gachaa to their early grave kedu azin how many people ka maazi nnamdi kano dunagara ọkwụ na afuge na anya that na these people are criminals they are infiltrators onweghị mgbe all this multitude this multitude of people na-eso maazi nnamdị kano today maazi nnamdị kano did not force anybody including this sermon ekpenta during the time ike kwere mmadụ sendiri simon ekperima to ipob to come and destroy ipob ya bịa matacha in and out of ipob ka o wee destroy ya ya maazị nnamdị kano did not force simon to join us simon ji aka wee zuzuru wee bata wee bịakwa azị ka ọ bịa nyochata ipob mana enye ya chance ọ na-agba dis flo floor na-agba today o nwere onye maazị nnamdị kano na force maazị nnamdị kano esn have never for one day dee leta si ejikwere si jaubinositatol we are going to ndị na-eme ihe a niile bụ grupu simon ipob enwere such time we are peaceful eh, as in movement we are peace loving people anyị enwere time threaten because everybody bụ ụmụnne for the fact that you are a biafran we are all one as in we are one blood kedu uru ọ ga-abara gị na ijidere nwanne gị gbuo igbuchazie nwanne gị ọ naanị gị ga-ebi onye gburu nwanne ọ bụ odogwu ọcha ọgụ anyị anaghị akụ ụdị akụkọ ahụ ndị bụ ụdị ilu anyị ekwu ndị fulani ibu ndị fulani we don kill them anyị na-achụ ha chụpụ ha na our land ejide ha n'elu fulani na that evil art achụghị achụpụ ya achụpụ anya ade stain blood aka anya ade stain ọbara so simon ekwenta and his criminal gangs they are questionable a ga-ekwe as a ga-ama the place those people si abịa because agwa ha abụghị akparụmagwa maazị nnamdị kanụ kụnyere anyị n'ime ọ bụghị akparụmagwa maazị nnamdị kanụ ji wee tren anyị to show you that na ha nwere their own plan ha nwere evil plan ọ pụtago na-ebido kama ọ ga-echelu ka enye right order ka enye normal order ọ sị na ee na ebube agụ ebube agụ ihe a bụ ihe ọ ma akọ we must end ebube agụ ngwanụ simon ka ka a ga-esi end ebube agụ otigbuo zọgbue by igbe egbe by igbe egbe simon is the reason why dozie ebube agụ ji wee gbusisi ụmụnne anyị 14 pipo egbu na biafra land n'imo steeti simon the way of those killings. simon ma um, otu esi wee gbu those boys simon good um, number one person na contact wee si adat na egwu onye those boys because of gini those boys anaghị asọ ekwe ha support as in ha ekwe ha join eh, eh, eh, boys simon simon ejegudogo okwu dos guys onye ka hope ụzọ dị mgba wee tag ya those boys terorist dat na ha bụ criminals someone that way of ihe ahụ emere those guys those 14 people forget ye this eh, rubbish ọ na-eme otu a ka o si wepụta na blackmail ndị dos don mind anything simon na-ekwu ị ga-eji nke a wee malụ ma ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị simon pụtasị ụlọ dat na the whole legal team si maazị nnamdị ka na-adịgo compromise barista ifeanyi ofe adịgo compromise dos adịgo compromise ngwajuzie simon ha ka ka ha si wee do compromise ọ marọ mana akụkọ a ka ọ ga-apụta na-akọrọ unu were na destroy people's name while ọ na-alụ ivu, as in ọ na-alụ ivu on ọ na-egbu pepụ. as in ọ na-edestroy pepụ on welu IPOB na-akọva onwe welu Biafra spokesperson na-akọva onwe ihe ọ chọrọ bụ o jidere nne m ipob ka o ya ya ka abodo ya aja den ka o wepụta his own pilot ka o wee rigoro ọ ihe simon na-eme today quote me anywhere si onweghị ya ọbụla mere under the sun a na-ezo ezo ị nwere ike hide ya for some time very soon obere oge ọ no matter how isi wee pụta n'afọ ya maọbụ na-akọ ọnụ na soshal midia the truth must be told kedu ihe mere dat na nọ nso nkwa pụtara wee kwuo okwu gbasara simon kwuo eziokwu gwuo m uwe eziokwu the next thing bụ ashọtọ his radio biafra uh, as his radio dan jide jide jide beekwa ya okirikiri today gịnị merụ maka na ọ pụtara kọndemnwo evil simon na-eme si na simon bụ onye wayo ọ gwụchakwa ya ọ bụrụ na simon anaghị awọk wit nigerian gọọmenti kedu ihe gbasara simon gbasara nọ nso nkwa kedu ihe mere simon ji wee sote ka ihe mere simon ji wee kpọọ ndị otu ya na kọl e wee sote so eri nọ nso nkwa simon is working with hopeless ụzọ dị mgba believe it or you deal with it share video so i want to ask you people eh o nwere mgbe maazị nnamdị kanụ ji wee tretin gị maazị nnamdị kanụ omego by force gụnwa join ya dis struggle onwe mgbe maazị nnamdị ji wee sị na ọ bụrụ na ị join in dis biafra struggle na a ga-egbu gị dat na a ga-agba gị ọkụ ma ọ bụ na a ga-ekidnap gị o mgbe o ji wee tretin anybody if you know dat na etretinere gị dat na anya gị can you please ị na-anya today na our land yes ha na-atụzi ụjọ ikwu okwu because of gịnị simon ha kwuo lete na ọbụla next na ị ga-afụ ụbụ in the abịa gbaa unu ha fuo wee ya ọkụ because of gịnị dat na ha kwudasị na na simon onwe mgbe maazị nnamdị kanụ ji wee mee simon appoint onwe mgbe maazị nnamdị kanụ ji wee họpụta simon as ihe anụnwa as a principal officer na ipob ifugie kọwa ọnụ <laughs> ị ga-anwụ tudo nwedị ihe ifuru sef ifuge our people na biafra land na ha na-atụ ụjọ ikwu okwu they are afraid to speak because of criminals simon and criminal simon dobelu na biafra land and ọzọ dịka ibe ya bụ onye ọbụla cheki vileji sie niile bicos ọ dị m ka ndị ebonyi steeti ọka na nkụ na awa side ịpụta na biafra land niile ndị ebonyi steeti anọ ndị ebonyi steeti na-akarị dis rubbish simon ekpenta na-eme ọha nwa na-espredie ha nwa na-akọ azin ha pụta na ha jee na na ndị ọzọ ha na-akọgheri akọgheri ha na-asọpọtụ simon ha na na bia on ebonyi steeti ndị anụnwa ọbụọkwa ebonyi steeti niile o dis ebonyi steeti pipụl na-asọpọtụ simon icheke your own village you iwu find out that na ndị ebonyi steeti ka kpamkpam abụọ anọ ha na-epush di simon ha nwa na kọntaktị criminals gwa ha ihe ikwu maka simon dos criminals e wee bịa be nna gị wee sunye ọkụ so ị ga-echeki yo environment your your your vicinity ka ị maa dat na ndị ebonyi steeti na-efolo simon ekpenta na ha ọka nkụ na your area ọ bụrụ na ha aka nkụ na yo area you have to do something. let me tell you chibuzo nothing like simon is not exposing nigerian government don be carried away don be deceived simon is not exposing nigerian government there is nothing like that na ọ na-eme nigerian government dey expose he is not exposing them ihe ahụ ọ na-eme bụ just propaganda ọ just na-eme ka a hapụ ịsuspect ịmana that guy bụ criminal ọjọọ onye ahụ bụ a guy man simon is a guy onweghị ndị expose ọ na-eme ndị nigerian gọọmenti he is not exposing them ọ bụrụ na simon na-eme nigerian gọọmenti expose kedizi ka o si wee pụta na-ego egbe na-ebudata nwaanyị na-ejidebeghị wit data egbe ọ na-ebudata na naijiria kedu ihe na-ejidebeghị simon ha with that egbe that guns ha na-esend down to biafra land ọ bụrụ na simon is not working with nigerian government kedu ihe merụ simon ji wee soro wee lee maazị nnamdị kano ịjụbeghị onwe gị ọpụta na asị ụnụ i am disciple maazị nnam kedu ihe kpatara maazị nnamdị kano ji wee nye ọda simon na-ego against the order why eh, simon ji wee pụta si that na agaghị take his order from maazị nnamdị kano ifuru ihe ji ụnụ ọ kwefuru ihe ji gị very soon ọ ga-eme gị n'anya simon enego anya na afụdat na ọnwa anwa kwuo against maazị nnamdị na most of you will leave him ọnya mere o ji wee jide unu n'ọrụ kwụrụ ọtọ ka pretend na-edobe alụ dat na still with maazị nnamdị kanụ ọ ka nọ with maazị nnamdị kanụ but ọ sị na agaghị na-eteki ọda from maazị nnamdị kanụ na maazị nnamdị kanụ can not help himself ifuge if as in ebe osu tọbara isi na Simon is a criminal, a fast thief. He is not exposing any Nigerian government. Get that into your head. Simon is deceiving you guys. Look at ihe o mere mgbe Maazị Nnamdị kanu mere apịa na court the last time. Uche niile bụdas na Maazị Nnamdị Kanụ na-apụta nketa nke echi. The next thing ọ gbakpuru nesti ọ gwara ọnụ bụ na ya ga-akwụsịzi ịna-apụta na e na ya na eje arụ ọrụ Biafra eh, eh, eh, azin na na-eje restọ biafra gwara anya restọ oche na maazị ga-apụta ka o azi oge ivu owe bikos ọ ska mụtago ego oge ivu owe ọ gbacha ya ụnụ napuo wee ṅaba ntị bido na-ege ntị kegudo ntị kegudo ntị wee nụzie ihe ekwuru datinedobere nekesi maazị nnamdị ka nso so date the next two days simon na-apịa na social media gịnị ka ọ gwara ọnụ i am back i am back i am back kedu ihe mere simon ji wee gba ọsọ jụọ onwe gị ajụjụ a gịnị mere simon ji wee nabata na maazị nnamdị kano na-apụta wee gba ọsọ Did you hear yourself? Simon is working with Nigerian government. Believe it or you leave it. Simon, he is working with Nigerian government full time. forget kedu ezigbo okwu ọ na-ekwu eh, concerning Nigerian gọọmenti ifunugo ebe ọ kpọrọ ha iyi ifunugo ebe Simon na-ekwu okwu kpọọ impost ka ọ iyi share this video to me let me see have you seen where eh, Simon ekwenta kpọrọ impost ọ bugharị iyi ifunugo ebe ọ kpọrọ ha iyi kedu ebe ọ kọsụrụ ha ọ bụrụ dat na o nweghị ebe ọ kpọrọ ha iyi send elu m the video ka m soro ugwu kilie ya use your sense use all your brain a na-eme everything stage everything bụ arenji nchọkịta ka mụ na mmadụ ma arenji na ka anyị mee na anyị na-ese okwu na mụ na onye a na mụ na ya na-agbawo aka na arenjit unu fụrụ ihe o mere na finland na go na those days a na-apụta na street ebido na-eme mkpọtụ all in the name of protest nke a nke ọzọ nke ọzọ but now na si biafra ha ji protest na naijiria ha ji protest na biafra land ka e wee gbakwuo ụtọ ụtọ because he love it when he see people's blood ka a na-eche dị na street simon na-enwe joy with it ọpụta macha macha ee eh, yes dat na ha agafego the level na ihe anọzi na-abụ na a na-edezi leta na-ewejezi na top top offices ebe ahụzi ka a na-ebugazi dia gospel that na a na-ebujezi ozi ọma na dia top top people's offices na anaghị ha eme mkpọtụ na street na nke ahụ bụ old fashion dat na ha go that level ụlọ fụrụ ya three days later simon ji gada group of criminals ndị ndị agboro ndị agboro nọ na finland gada ha niile wee were e, e, weta mpempe akwụkwọ kpojuo n'ime n'ime envelopu. were ya na-aha ndị over to one criminal ifugie nke ahụ azin o were ga emegharị ụnụ anya ụnụ atụgo damon ụnụ eweta ụnụ avomitigo a lot of money because of that rubbish o werugo dawan bubaa o rie n'ụlọ ọfịs na that side kwechirikwa luk a na-alụ ihe niile alụ ọ bụrụ na ị bụrụ guy ndị bụ guy ga-eri gị ọrụ simon na-eri ụlọ ọrụ onweghị anything like for your mind na-akpọpụta gị na ajụ ọgụ ịpụta edu as in edu bold si that na simon ekwenta na fight nigerian gọọmenti look at you kedu onye melụ gị ihe a so your man say na nwaada ada chala ugo nwere nkịta anụ nwa pụta na mee arenji na-eme that na mụ na onye a na fight mkpa onye a si achukwu kpọọ gị ọkụ god punish you denu ndrọp dị akpa ọnya na fon mụ na ya achị ọchị nwee ọṅụ akọnti ọgwakwa m ihe m ga-ekwu tumoro ịma na na-eme eme unu eru unu beeru simon is not fighting for nigeria ọ naghị afaiti nigerian government ihe ọ na-eme bụ o ji brain ụnụ na-aṅụ garị ọ na-afaiti nigerian government denu ndị dos what are doing ọ bụrụ na simon na fighting with as in that na ọ na-afaiti nigerian government ọ kaala ịpụta join ya ndị dos because dos they are also fighting nigerian government. why Simon ji wee do against anybody na-ekwu if as in na-ekwu against Nigerian government ka ihe Simon ji wee do against them why is Simon against nsonkwa Nkwa Nonso Nkwa pụta mee expose evil act hopeless ụzọ dị mgba Simon ekperima masote so eri that guy why is Simon always against anybody na speak as in na speak the truth against Nigerian government kedu ihe Simon ji anụ saba ha why why o ji asị na ha adịgo compromise ịpụta today kpọọ impostor bugara iyi Simon ga-esend ese his boys na your house abịa kụọrọ gị aka all in the name of DSS so wake up ọ bụrụ ịkọ ọnụ tinye anya na ana watch ya Simon read as in monitor Simon very well you will find out what I am telling you today. simon is against anybody na-ekwu eziokwu na-ekwu against nigerian government simon anara adọ happy with that person he is a spy simon is a spy he is working for nigeria okay why did simon ekpenta have problem with nelly akwunofu egwu because of gini. neli akwụna megidezielu fait katazie chọzie datkasose eh, fait gbazielu ndị naijirian gọọmenti ka ọ kpachapụzie simon n'akụkụ ka akwụwazie sọsọ neli na ofu egwu ụgwọ unu n'anya today neli na is fighting as in ọ na-afait onye ọbụla na-ekwu eziokwu against nigerian gọọmenti onye ọbụla na-afight nigerian gọọmenti neli na ofu egwu na onye ahụ asị because of gịnị ya na simon ka a kọntraktịrị ka ha bido na-edestroy people na-erichazie ka ọ kpachapụ simon n'akụkụ ka sọsie na-alụzi dị ọrụ ka a na-akwụ ọsọ ya ụgwọ simon si mba na ọ gaghị eme gịnị na-eselu ijụrụ onwe gị ihe na-eselu nneli na ofe egwu and simon ekpenta ịjụziri onwe gị ka ha si wee dozi ịma ndị doziri nneli na ofe egwu and simon ịma people reconcile both of them ịma ndị ibilivuru n'ụwa that na neli ga-emecha forgive simon na simon wepụtara ọtọ ekee na soshal midia immediately their master kpọọ ha na bụ wee meelu ha udo did you believe that na simon ekpenta and neli akwụna of egbu edoziene ikwetelie that simon na-asị gị what you don't know is bigger than you eriri unu eri onye abụdatin simon na-asị gị what you don't know is bigger than you what you don't know is bigger than you onye abụdatin o ji ụbụrụ ụnụ na-aṅụ garị na-asị gị na what you don't know is bigger than you unu na-ezuzugharị na-efole obere oge obere oge ọ dị ka ego ọkọ na ọsị gị tụọ mọnị tụọ owere ụnụ na-akash out o ji nigerian gọọmenti n'ọrụ o ji ha kash out werekwuo ụnụ nwa bụ ndị nzuzu na-akash out ị nakọta na one day kpọọ simon si simon biko pụta kene achọrọ m ịfụ gị can you tell me that thing that i don't know that is bigger than me ọ pụtara na ị gaghị agwa m ya imechi ọnụ mana ọ bụ na maazị chike dozie m na asị what you don't know is bigger than you ụna agbapụ isi enyara ịgbapụ isi enyara ị na-ajụ ya what is that thing come and tell us come and go and ask simon si anya pụta kọwala ụnụ this thing ọ na-ada ekwu what you don't know is bigger than you ya bịa kọwala ụnụ ya bịa kwuo ya mala amadat na maazị nnamdi kanu did not threaten anybody to join biafra someone have people are calling already maazị nnamdi kanu onweghị mgbe o ji wee threaten anybody autopilot you are free to call too nne gị nwa gị ọfụma kọlụọ kpọọ i will pick your call and i will ask you questions pick your call kpọọ mụ ịkpọọ mụ then i will answer you ka m jụọ gị ajụjụ ịmadat na nne gị nwụrụ gị ọfụma kpọọ mụ na fonu jụọ m questions nsaa gụ den m jụọ gụ ka ịsọ saa m enye simon ọ bụrụ that na simon is not working with nigerian government kedu onye nyere simon ekpenta right ịpụtasị ụnụ na na ege restọ biafra na ege restọ biafra na disemba that means biafra ga-abịanụ ọ bụrụ na maazị nnamdị kanụ bifo maazị nnamdị kanụ na-apụta ọ ga-erestọzi biafra nke a gosiri ụnụ na onye adubizi na akọmplikete ishus na-achịgharị ụlọ ọpandan unu mee ka ụlọ na-ejide osi ebe a tinye ihe ọzọ unu mee ka ụlọ na-ejide na wan ọ gbụchara tie anọda tin ọ na gharị unu otu a ka ọ oke ọ bụ na na maazị Nnamdị Kanụ pụtara ada veride so otu a ka a ga-esi kọchaa akụkọ Simon ihe niile unu na Simon meru Simon esi otu a wee yuzles unu ịfụrụ <laughs> dat unu dị nzuzu Simon wee mepe ọnụ si ụnụ datat na ejebego ka eje rụọ ọrụ Biafra esendị ya ọ gbaghaa ọnụ na ọ bụkwa na ọ na-afụzi ihe na soshal midia ụnụ mara ama dat na ọ pụgo that na o jewego iji e, e, restọọ biafra iji ịrụ ọrụ biafra that na agaghị na-apụta na soshal midia ọ na-akpụzie eje na-ege ntị gegide ntị ọ na ihe ọ na ọ bụzi otu a ka o si wee wọkụ ọ mapụtakwa egen sizi unu unu nye 10,000 US dollars from now till December from 50 eh, people ebe ahazikwa nọ na ọsị unu ege restọọ biafra o nwe one post mfu today from one infiltrator ọ na-akọwa that na eh, yes that na biafra is coming eh, eh, for for as in that na biafra is going to come in few weeks in few months time <laughs> in few in few months time imagine this is the same way this idiot zakwasịrị anya na germany a na-akpọ master profit ọ pụtara si that na na enide ya ga-emepe ọnụ si all oh, hell biafra na dị ka biafra na-abịa unu na-ege ya <laughs> o jikwado nonsense wee jidekwa some people n'ọlụ so many people started following him that and believing on him chee that na ha na onye ahụ dị na-ekwukọ okwu ha madat na onye na onye ala bụ onye na-ekwu okwu master profit pụta mgbe ahụ kwuchie okwu a because our people dey love biafra they want biafra to come onye ọbụla kwuru okwu dat na biafra na-abịa nketa ha ebido sobe onye ahụ because they have suffered master Profit wee were nka wee jide so many people n'ọlụ o jikwa wee scam one many that man o oh, ji that na any day ya ga-emepe ọnụ oh, tie all hell biafra na biafra ga-abịa that day o oh, ji because of that wee scam a lot of people na social media a na-efule that time na-eso ka a mara a na-ajụ ya when are you going to say all oh, hell biafra ọ na-achịgharị biafrans otu akụ ọ manage his own very well ịmana na master profit is not a smart criminal he is not a smart thief ọ bụrụ na ọ dị smart ọ kakarị ịka jide biafrans n'ọrụ till today bọta ọ gbara oke speed biafrans wee ghọta joke wee madat na onye sef na onye ala ka ọ bụ ha wee ghọta dat na master profit is a madman onye ọbụla drop ya immediately simon wey wee you ova kedu di reason why simon ekpenta ji wee teki over from iskam biafrans because of na ọ na-ego nnamdị kano anọghị around simon wee bido chigharịba brains of ndị ọtọ pilot pipo ọ na-achịgharị their brain they are not member of eh, they are not full member of eh, eh, ipob these people are ndị one nigeria in the morning all hell biafra in the evening all the people someone na-achịgharị their brain today because all these enemies na pretend that they love biafra very well all enemies ka simon ekpenta ji n'ọrụ ndị nke bụ registered ipob members simon ekpere mgbe nwunye ihe dị na ha in afia so that is what i am saying these people are smart criminals ndị anụnwa bụ smart ịma ihe bụ dat na mmadụ bụ smart they are smart thief today biafra bịananụ. ọkwa masta prọfit na-apụta everyday na-akpọghị ọnụ na-eti ohel oh, biafra na-emegheri biafra ọbịagodade biafra ọlandigo the answer is no maazị dị kanụ chineke mere odend that ya nwa ga-enwetara anyị dis biafra ọ pụtabeghị bịanye date ya ga-eji wee restọ ọrụ ụlọ biafra ọ bụrụ criminals agụụ na agụ n'obodo oyibo people na-enwere anything to offer pipụl na-akrọsụbeghị bọda naijiria pipụl na-abatalụbeghị na naijiria pụta mee ihe dị ike pipụl na-emebeghị remarkable something pipụl na-eshekibeghị zoo gọọmenti pipụl na-enwebeghị onye nwadia nem nọ na soshal midia na-enye unu date a ga-eji wee restore a nation n'obi juju be that kedu ndị nwanda maazị nnamdị Kanu the whole world ma ama na naijiria na imposto buhari legidoro anya gbatị n'ike nwụọ because of maazị nnamdị kano maazị nnamdị kano gbanyere ya fim fim n'obuhu ọ gbatịala onwe in peace nwụọ ọ bụrụ simon ọ si na ọvụ maazị nnamdị kano na ndị legal teams akọmpromisego o nwekwa n'ike sins ahụ ọ sịghị ka o wepụta time o wepụtagodo ọ bụrụgodo 2 weeks or 1 month ka ọ nata naijiria jeje release maazị nnamdị kanụ ọ ka take over ova bikos he said that na ya bụ lọya simon ekpenta na ya bụ lọya na ya bụ everything na ya dat na ya ga-emenwu ihe dị na release na ndị na-erilize maazị nnamdị kanụ dat na ha adịgo compromise since that day till today simon unu niile ma ka nọ na social media na scam criminals na scam ndị oshi na ndị ama na scam ndị eriri eri ndị eji dia brain wee ṅụgarị simon akụrọsụbeghị naijiria si ka o fukene maazị nnamdị kano ka o jegodo nu from the leader of indigenous people of biafra ka o jegodo jenu from him simon ka nọ na social media na-akụ inyo na-akọ ọnụ na blackmail ndị dos na-achọ onye ọ ga-eji wee onye ọ ga-eji wee ruo ụlọ be onye si na ya lọf maazị Nnamdi Kanu then people that loved maazị Nnamdi Kanu galụ na naijiria gaworo mkpụrụ anya ha na-abụga fụ maazị Nnamdi Kanu ha emebeghị ụdị mkpọtụ Simon onye oshi na-eme Simon ka zoro na na na na Finland kwechiri die ọ chọghị ịnata ọ chọkwaghana ka ọ bịa teki over the case of maazi nnamdị kanu ebe simon si that na eburu disciple kedu ihe ka ji simon ekpenta na finland wanyị na simon anatabeghị jefu maazi nnamdị kanu jenu from maazi nnamdị kanu je tekie meseji from the heart of maazi ọ sị na ya na-eteki meseji from heart of maazi nnamdị kanu yet simon akrọsbeghị naijiria jefukene maazi nnamdị kanu n'obi juju be that mana ọ nọ na facebook na-asị unu dat na ya ga biafra na disemba ifuro na o ji eti play unu bụ ndị ala maazị nnamdị kanụ ọkọ n'ụdị akụkọ ahụ ka maazị nnamdị kanụ ga-azị ọnọkata na ọpụta ọsọ dat na ya ga biafra na disemba just like that na onye a onwe ha o nwere onye anụnwa onwe ha anything na ọ ga eme nwa achieve the earlier you know this better for you ifuge ọpụta ọ na-erekrut criminals simon ga-egbuo mmadụ pụta na ajụ kedu onye na-egbu ka onye gburu onye a mana ọma ọma about it leta leta letazi na ego o si wee jide nne ya kwụ n'ofu egwu setie ya up nweta ọtọ neli mee everything relaxzie na-achọzi fọt na-achọzi ụbọchị neli ga-ekwu opim ka ọ bịa jakasịa neli wichi na o mechara jaa neli ọ jara ya jaa ya tọtọ a ka ọ ga-adị unu unu fụchala ụzọ si n'azị unu ndụ si n'ọnwụ ka unu mma <laughs> abeg mo na leave exactly so otu a ka ọ ga-adị unu niile ụnụnwa nwa na-achọ ebe a ga-egwu unu wayo because ị marata na bifo onye ohi azin bifo onye wayo abịa gwuo gị wayo ọ ga-enwe na ahụ ọ ga-agwa gị mana ọ bụdata na ịbụghị despirado ị kwesịrị isi it back think ya to wise reason okwu ahụ onye wayo gwalụ gị malụ ụmụ ihe anụnwa ma azin in a normal sense ma ọ bụ possible ichee ya o nwere ihe bụdata na mmadụ na-adigest something kpọta ụnụnwa nwa ọpụta na gwa ụnụ na disemba na ege resta biafra biafra biafra strọgụl riri isi ojukwu riri isi riri isi so many people na 1967 ya ka simon jos nọ ya na fesbuk si unu dat na ege ga ya na disemba unu kwere ibilivuo ya hei na eh, unu dịkwa mma nkwụgbuo unu dizavụrụ nke akwụgbuo ụnụ ka agwọ simon mepe ọnụ si na tina ga erestọrọ ụnụ biafra na krismas unu ngwazie ihe ọ bụ bụzi na unu ga-ebidozie tụba ego na 50 pipụl 10,000 us dollars ngwa tụbana ya unu oche na ego ka a ga-eji erestọrọ biafra hei chineke nna onweghị ihe mmadụ na-agaghị afụ na soshal midia unu oche datina azin even if nnamdị kanụ chọrọ irestọ biafra iche na-agapụta na soshal midia bịa gwa ya ụnụ kedu ka mmadụ ga-esi mepee ọnụ ọ bụrụ na simon anaghị awụ ọkụ fọ nigerian gọọmenti kedu ihe o ji wee si unu na fesbuk wee kwuo ya na soshal midia si unu dat na ya biafra na 20 as in na disemba nke a bụ dat ọ gwago ndị nigerian gọọmenti na they should get ready that christmas period ha bido kwawusiba biafrans ha tii katakata da everywhere nkwado ọ chọrọ iri unu ọfis ogwu unu wayo unu anakpuo day that december watch out and see what will happen ka anyị nego anya ọkwa krismas ọkwa disemba nka o kretigo adị ọ gwago ndị zuu ihe na-eme ebe hope unu dakwasara na ọ gwana ebe unu tụkwasara mkpụrụ obi unu on that very month ị ga-anọfe ihe ga-emenụ ị ga-anọfe ihe ga-eme gịnị ihe ga-eme azọkwado n'anya onwe ihe ga-eme ụnụ una nogodai but da disemba mont ka ụnụ ga-afụ nke tọrọ fada ụnụ ga-afụ simon na akshọn ego unu oricha net Jara, ụnụ ga-afụ ihe ya na ndị otu ya ga-eme ọkwa isi na ọ naghị work with nigerian gọọmenti maazị nnamdị kano ọpụtago bịa gwa agazin gwa vital infọmeshọn na anwụ na fesbuk okwu niile ka a na-apụta na fesbuk abiekwu ekwu ife atọ dat na simon ga-erestọ nwụrụ ụnụ biafra na disemba o nwere rit ịpụta na fesbuk bịakwuo ya kedu ndị ọ na-agwa ọ na fesbuk ka ọ ga-apụta kwuo ya ọkwa ihe nwoke na-eme dị ya n'obi onwegodo ịnaka ya na ya na plan deten na ọ bụkwa dasị na simon si from right channel o kwesịrị dos nọkọta kịta anụ nwa ha pụta na soshal midia bịa gwuo na ihe jetere maka ikpe maazị nnamdị kano the the as in the vital the sensitive part abịa na social media bịa kwubie ịfụrụ dat ịfụrụ dat na ndị a bụ ndị oshi simon onweghị ni biafra ị na-erestọ jezu ike ihe ego na-agaghị emenwu does not exist what money cannot do what money cannot make simon to talk does as in o exist for life bikos of ego semon apụtago daada okwu the whole world mara sị na simon agaghị emenwu ihe ọ na-ekwu he is just fooling around onweghị mgbe ka simon restọrọ ụlọ biafra in 2050 simon adịrọ capable simon is a failed idiot he is a nobody onweghị anete na ọ ga-emenwu n'enugwu ndị mt barrels ọha nwa na-apụta na facebook na-asa n'ọnụ dos ha na-akụ ụdị akụkọ a ifu maazị chike dozie mmadụ sị na agaghị restọn biafra na maazị nnamdị kanụ ka a na-enekwasị anya e, ọ bụgodo datị na ya ga-erestọn ọ bụgodo datị na maazị chike dozie m ga-erestọn biafra o kwesịrị ịnekwasagodo anya na maazị nnamdị kanụ nugodu from maazị nnamdị kanụ nke a bụ eji maazị nnamdị kanụ eji simon na frọntụ onwe na ya ga-erestọn biafra ọ bụghị igwu ya aka n'anya simon ọ na-erestọn biafra onyanwa bidoro biafra strọgụl ọ simon malitere di strọgụl ọ na-awakpozi maazị nnamdị ka n'anya gịnị ka m na-agwa unu today mala amadat na ọ dịsi rọbish na-eme na biafra land ndị a niile ifu na-ede leta ọ bụrụ fulani fulani ada ede leta ọ bụrụ fulani na-ededa leta ihe a bụ boys simon ekpenta simon na sponsor those boys simon da we of those letas a na-ede unu ndị mmadụ a na-agba ọkụ simon da we of it ime tretin niile a na-etretin pepụl kidnapin niile a na-ekidnap france simon da ware of it they are working those boys are working for simon simon is working for uh, as in those boys is working for simon they are all working for simon simon is a criminal that same oshi ahụ ọ na-ezu ka ọ pụta na-eme dos accuse because ọ bụrụ that na ide ezu oshi ị nweghị ike pụta na-eme innocent people accuse because you are a that is why you are accusing innocent people because dos enweghị ike pụta today sị that na someone is a criminal na lie ha nwere that time because ha amaghị ka criminal na-adị ha azin ha anaghị ezu oshi ha ezunubeghị oshi before ha amaghị otu onye na-ezu oshi si adị but ọ because of that na simon bụ onye oshi na-azụ oji wee pụta na-akpọ innocent people ndị oshi simon is a scammer he is a criminal big one simon is working with nigerian government ya ka o ji wee gbapụta na social media bịa gwa ha that na nọ na disemba ka ị e ga-erestọ biafra so that disemba ka unu fụ dịka kata katakata ga-adị ka ebe niile na-ada gara gara Simon ga-erestọ Biafra bifo maazi Nnamdị ka na-anapụta you can imagine as eh, ya ka o ji gbachapụ ọsọ nye onwe ya afa na ya bụ eh, eh, Biafra spokesperson anyway my people